Nag-stun kasi siya kanina dyan eh. Blocking sight! Blocking sight! Charge My ult's ready. Stop! Nice ka mo ako pero low yung Spike eh. down, B. Okay lang, okay lang, okay lang. Corner ah. Pinko. ko. Dito. Joke's over! You're dead! Ay, gago sa akin. Isa-isa pa kayo. Nasa market mo! Last player standing. Market na rin. na naman. Ako yun. Nag-exhibition siya, ano, <laughs> si Yoru. Ay, kabila. Narinig ka